רצינו להודות לך על כל הטיפול שקיבלנו, לנו ממש עזר. נביא הרבה יותר רגועה, הרבה יותר שקולה, יושבת המון ושהוא משתדלת ומשקיעה בעצמה. אז אה, מי שלא עשה, כדאי מאוד אה, לעשות ולנסות, ותמיד טוב. יוצא רק טוב מזה. תודה רבה. אה, לי זה עזר להקשיב יותר למורה, להתייחס אה, בכבוד ולעזור. אין כמה. <laughs>